Oh. El Palauet es un edificio emblemático, es un edificio que es una casa modernista y en el hotel hemos intentado crear un sentimiento de estar en casa. Abrimos los espacios de abajo de eventos en 2006 y abrimos como un hotel en 2011 un hotel que no está abierto al público normalmente, entonces es un sentimiento de exclusividad, pero también un trato cercano. Como solo hay seis suites, conocemos muy bien nuestros huéspedes. Il n'a jamais, jamais connu des lois. Si tu n'aimes pas, j'ai Si j'ai un bon regard de toi. Si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas. nuestra terraza, que normalmente es privada para los huéspedes, eh, ofrecemos servicio de bar y también tenemos jacuzzi, sauna, finlandesa y sala de masajes. Es un sitio de relax en pleno centro de Barcelona. Los miércoles en verano abrimos nuestra terraza al público y hacemos conciertos y tenemos DJs. Y para acceder, a la gente hay que inscribirse en una página web y reciben a su mail un código para abrir la puerta de abajo. Queda como un poco secreto exclusivo.